вниз. Смотрите врагу в глаза. Так легче попасть. Лом? Да, я знаю, да. Дефусти. Дефусь, дефусь, дефусь, дефусь. Вряд ли я успею. Что? Ты видишь? Что? 0001? Победа в смысле? No! God! 300 IQ, мать. No! Как ты в тему? Вечерно, если он не увидит. Оу. Шоковая стрела. お前はもう死んでいる。何 Шоковая стрела. Шоковая стрела. Ты видел? Капец, ее просто взрывом ебаным отнесло. серьезно. Ha ha ha!